...de La Antigua con los toros y gracias a Navidad Claro. Es tiempo donde todo es posible y también gracias a Presidente brindemos lo mejor de nosotros. Brindemos con Presidente, tenemos en vivo al dirigente de La Antigua, dirigente de los Toros del Este. Buenas tardes, bienvenido a Analizando el Béisbol y gracias por tu tiempo hermano. Gracias a ustedes, buenas tardes, un saludo a la fanaticada de, este programa y presente la oportunidad que me da. Eh, quiero aprovechar para decirte que siendo coche tercera de los Leones del Escogido, eh, ascendí a asistente del dirigente cuando Mario Soto fue gerente me tocó ser dirigente interino por, por un día. Ah, eh, coincidencialmente, coincidencialmente también entrenándome en San Pedro y perdí 3 a 0. Eso fue entonces en la temporada 98-99. Este año el 16, no, perdón, fue ya en el 2000. 2007, exactamente, Mario Soto en su segunda, en segundo tiempo como gerente Mario Soto, Mario Soto que gerente de los Leones, 98-99. Evaristo, ayer te estrenaste, pero lamentablemente solamente tres innings, una jugada de... Eh, en eh, en la segunda base, ayer en el encuentro, y rara, porque para los que no pudieron ver el partido, cantaron out en segunda. El dirigente Dino Bebel de las Estrellas, allá en San Pedro, fue a reclamar, los árbitros se reunieron, voltearon eh, la decisión, por así decirlo, y entonces en ese momento el dirigente Evaristo Cantigas fue a discutir y fue lamentablemente escuchado del partido. Ese fue tu estreno lamentablemente eh, en esta temporada. Sí, fue, mi estreno y creo que fue favorable, porque creo que independientemente de que somos un de participando dentro del juego, yo creo que fue algo que motivó a los muchachos, porque aunque el resultado no fue el mejor, eh, nosotros terminamos perdiendo el juego, pero los muchachos jugaron con mejor armonía, con más entusiasmo y un juego más competitivo. Tú sabes que lamentablemente la gran mayoría de los juegos nosotros, nosotros hacíamos fuera de competencia. Anoche fue un juego que se mantuvo en la línea durante todo el trayecto hasta el noveno inning, eh, donde nosotros dejamos muchísimos corredores en base. El, el gran hit nunca llegó, pero sí nos mantuvimos en la línea y, y de verdad que estamos contentos con lo que vimos ayer. Tengo que decir el dirigente de los toros, pero tampoco decir el colega nuestro, que bien se expresa Evaristo Latino. Sí, sí, Entonces lo que entiendes es que faltaba en los toros algún tipo de actitud que no se ve en los anteriores, ¿tú entiendes que eso faltaba? Bueno, al parecer, al parecer, eh, y eso se ve mucho en béisbol, cada vez que hay un cambio, eh, trae un dirigente nuevo, tú sabes que cada quien tiene unas pequeñas cosas que trae diferentes, eh, casi siempre despierta un poquito de ánimo en los muchachos decir exactamente pero ayer se vio Desde el punto de vista personal, la persona, Evaristo nativo, ¿cómo se siente en este momento a tener que asistir a un equipo que está en una mala situación y tener el puesto de interino, es decir, el interinato? Por ende, lamentablemente no tiene la posición asegurada. ¿Cómo se siente Evaristo la como persona? Pero mira, excelentemente bien. Tú sabes que, aunque para todo el mundo no es un secreto, o para nadie es un secreto, eh, es un respeto. Eh, estamos pasando por un momento muy crítico, pero de verdad que yo me siento mucho más que satisfecho, como, en lo personal, como tanto en lo profesional eh, asumir el reto, yo creo que podemos hacerlo, yo todavía tengo confianza en que el equipo puede, puede levantarse, lo tengo un equipo Eh, jugar en momentos difíciles y aún así triunfar. Eh, vemos que todos los conjuntos en esta temporada tienen muy buenos prospectos. Los Leones tienen a algunas algunas personas más que, Eduardo Núñez, sea, poco a poco eh, se irán integrando uno que otro el equipo. Esa importación de Eduardo Núñez, ¿tiene alguna fecha más o menos de cuándo lo No, no hay una fecha exacta, eh, solo se ha estado conversando. Eh, con mayor claridad el gerente general tiene una mejor, una mejor información, eh, porque ¿sabes? No, hemos, no hemos conversado mucho, recuérdate que fue ayer que yo entré, entonces las conversaciones no han estado muy abiertas. Adicional a eso, yo hago doble trabajo, yo soy, yo soy de los padres de San Diego y estamos ahora en la vida institucional, entonces eh, me tengo que levantar a las 5 y media de la mañana para irme para San Cristóbal, a la línea institucional, de San Cristóbal manejar para acá, o sea, es un poquito complicado, pero sí, sí hemos conversado un poco en relación a las integraciones. Yo sé que Cabrera entrará, en el próximo días. Bien, entonces hablando el partido de hoy, pueda compartir con nosotros y dar para los clientes y analizando mejor la alineación para este día frente a los tenemos hoy